なんではい指で、えー、お久しぶりですちょっと動画が遅れてすみませんちょっともう忙しくて、ちょっとうんしんどいつらい体調壊したりとかね季節の変わり目はつらいねみんな体調どう壊してない辛い話とか耳にするからね 私も毎日辛いですねはいバックモーニングということで、えー、今回もデミの動画やっていくよでえー、っとですねうーん今回、えー、お話しするのはあ以前にですね、えー、コメントでですね、えあなたがこうもうロシアに来てですねどのように思ったとかあその感想をですね聞きたいと言ってくれる人がいたんですけども、えそれにですね私返事したんですよあ いやロシアでの生活の感想も言ったじゃんって、いう、動画何本か出したよっつっていやもう全然足りないって言われたんですよ。うんということで、えー、私が思ったこの日本とこのロシアとのこのギャップみたいな話を今回はしていきたいと思います。はい、ということでじゃあいつものいくよせーのうんご。はいっていうことでお話ししていきますね。あディンこれもびっくりしましたね。 えー、夜なのにすげえ明るい。ね、これまあ冬はあの太陽あまり出てないんですけどこの夏が近づいてきた時に日照時間がすごい長いんですよ。でもう私なんかこう普通に何て言うかなこの建物の中にいてんでこの窓見てああ今日も一日終わるのかとか思いながらあの まあ、窓から窓見てあ俺なんかおかしいなって思ってで時計見てあ時計壊れてんのかなんでじゃあスマホの時計見て、えー、それでも時計が壊れてない時間は合ってる外は明るいと思ってびっくりしてもうあの声が出ましたねえっ、おいおいおいおいおいって <laughs> あの本当にびっくりしましたこれちょっとねめちゃくちゃ羨ましいですねえうんとバーあー えー、現金をあまり使わないですねこれはあのー、これロシアにあのー、こう旅行する外国人とか困るんじゃないですかねなんかビザカードね全部使えたらいいいいけどうんなんか現金あんまり日本はねまだね現金再現すごい減ってきたんだけどもうほとんど今は使わないんだけどあのね日本は変な感じでねあのスマホで このフリーマーケットのアプリがあってそれでそれをもうなんかクレジットカード代わりに決済するみたいな感じになってるねうんだから今はあのクレカを使わずに携帯であの決済する人が多いですねもちろんクレカ使う人も多いですよ、ねえー、でも日本ってクレカ使う時ってなんかこうカードキーと挿して番号を入力するんですけどロシアはこうピッてタップするだけなんですよこのロ日本はこのタップするクレカが 普及してないんですよだからそこ驚きましたね、はいえー、3、えー、これもうびっくりしたのが不動産、ね、家とか買う時のあの金利が高い正直言ってこれちょっと、うん、残念っていうかロシアは私勝手にですよ勝手にやっぱり日本って税金高い国誰でもこう家をですね持ちやすいのかなと思ったんですよ 日本よりもなんか10倍以上の金利があるんですよ20%の金利が普通だみたいなあの書いてたんですよロシアのなんか情報資料のやつで日本だったら普通になんか2%とかなんか5%とかの金利も全然ありますけどね安いのだったら1%とかそれはもう不動産のそのものによりますけどとにかくねロシア家を買う金利が高いのはこれちょっと国としてどうなんだろうって ガチガチの資本主義の会社だったら字は国だったらね、えー、アメリカみたいな国だったら分かるんですけど理解できないひどいよこれはもうプーチンに行った方がいいよマジで俺ちょっと切れそうになったもんはあ家買えねえじゃんみたいな、うん、ショックでした、うん、じゃあ次チッティーウェイえー、春がですね、えー、やってきまして、 で、えー、氷が溶けますよね。まあ道はもう泥だらけでへこんでてもうもう水たまりに足首まで突っ込みましたよ。 ソがマジですげえショックだったよ。びっちょびちょだよ。まだ寒かったし、その時は。氷が溶けてくるとですね、いろんなものが見ましたね。あの、ゴミが大量に出てきて、あと、犬の糞。なんでもう雪が降ってて寒かった時も思ってたんだけど、もう凍った犬の糞がそこら中にあんの。ありえないよ。なんなのもう。なんか犬の糞踏んで、うわ、ショックと思ったけど、凍ってたから大丈夫みたいな。もう、もう、 氷の膜ができるぐらいね降り積もってんのうんこの上に雪が大量のねカバーしてんのドームができてんの雪のねもうそんなになるまで糞放置するのかっていうちょっとショックでしたよ昔のフランスじゃないんだからいやもうね片付けた方がいい絶対片付けた方がいいキャッチ野菜はですねキロ単位で売ってるんですよ日本だったら人参1本とかじゃがいも1個とか単位で買うんですよでもしはこうキロ単位で買うじゃない かだから袋に野菜をこう入れて測って買うみたいな日本そういうのないからなんかちょっと緊張するんですよね買う時に次、えー、シェスチ缶の食べ物ですね、えー、ロシア語でねこの前習いましたバンキですねブバンキえ何なのかなあ缶の食べ物美味しいですね、まあ、肉も美味しいんだけどなんかね魚のね しかもトマトの味ベース、パミド類、ね、パミ、エー、えあリリブスパミドラムな缶があるんですよ。しかも種類がいっぱいあって、ね、高いの安いのから高いのから、ね、どれも味そんな大きく変わるのかなってちょっと気になるんですけど、あれめちゃくちゃうまいねめちゃくちゃうまいね缶の食べ物っていいよね、なんかね。皆さん パンケーキのやつをもうそのまま温めて食べられるけど十分前でめちゃくちゃうまいこれやっぱりねロシアさすがですね日本はまあ大体電気とか、まあ、ガスで、えー、お湯をですね、えー、お湯を出すよっていう蛇口をお湯のお湯が出る準備するんですよだからあのシャワー出す時にめちゃくちゃお湯出るまで遅いんですよでもロシアだともう日本のこう 150%以上ぐらいのパフォーマンスでお湯ってやったら急にもうシャーって出てで触ったら熱いっくりじゃあれもうなんか動物の耳をついたフードを着た子供がいるんですよで違がなんかハロウィンでもないのにめちゃくちゃそういう可愛い服着た子供がやたらいいのね日本はそんなのないないですマジでマジで うんまあいい今日いいな最高デビッチ、えー、これもあのさっきの続きなんですけどとりあえず子供がクソくらいいなめちゃくちゃ可愛いわ私ですねあの先生にですねあのなろうとしたぐらい教員のね免許をですね取ろうとしたぐらい 本が大好きなんですよビジュアルで言ったら犯罪の匂いがするぞしないし大丈夫大丈夫そういうそっちじゃない日本の子供はなんかクールな子が多いねこっちなんかキッキャしてて可愛いね冬にさこうなんかタイヤみたいな浮き輪みたいなのに引きずられて移動するめっちゃ可愛いわ、うん、したい子供ですねこ、うん、子供いっぱい欲しいね わよしとりあえずねタクシーが最高すぎるわ降りた後に泥がつくんですよズボンにマジかよと思うんですけどそんなことどうでもいい安いねでもすぐ来るじゃんもうねあの日本のタクシーはまずタクシー捕まえるのが大変、うん、で乗った瞬間今今の今今のお金だとね日本今円安でルーブルが、ね、少なったり高くなったりしてるけど 1ブル1円ぐらいになってだからもう想像してみて本当にあの乗った瞬間680リブレねでそっからちょっと移動しただけで23000リブレくれる高いなのにタクシーにさらに稼ごうとして広告するタクシー、うん、映像でタブレットそしたらそんなもんないのにね りしたこと、うん、10でした。はいえー、もっとなんかこんなこと聞きたいとかねあったら質問あのコメント欄に、えー、お願いします、えー、毎回言ってるんですけどあのコメントもですね YouTube のエンターテインメントの一つだと思ってるので、えー、何かね質問とかねあったら、えー、コメントしてください答えるかもしれない次こんな動画撮ってほしいなとかあったら、えー、コメント欄で、えお願いしますということで ゆでした。